Só pra testar. Ah, tá. Aqui não tinha se assusta. Ô garoto, parabéns. Garoto botou fogo onde eu tô aqui, ó. Caralho. Puta que pariu. Ele é o melhor, ele é o melhor. Nossa, tryhardou, viu, Tar? Tryhardou. Gameplay, entretenimento e diversão, você só encontra aqui. Boa. Aí, ó. Pega aí, ó. O... Cofre. Ô, louco. E a ouro. Elemento, elemento. Opa. Olha os merda ali tá fudido, vou quebrar essa porra toda. Sai daí que eu vou atacar o... Para aqui! Ô, filha da puta! Tô fudido, Marquês, tô fudido. Vai, vai, vai! Que isso, cara? Puta, cara me atropelou, porra! Atropelado! <laughs> fazer a missão aqui, ó. Hoje a já fez a missão aqui já? Sim, não, mano. Vem cá, vem cá, vem cá. Desbloqueia que nível, fechou. eu fechado. Hã? Fechou. Aqui, vem aqui onde tá, irmão. Tem a missão aqui, ó, primo. Ei, desbloqueia que nível. Porra. Aqui, ó. Abaixa aqui nesse cantinho aqui, ó. Olha aqui. Bora, mama, viado. tá de sacanagem. Não tá acreditando. É, como é que a pessoa chega nesse nível? Cara, Marquês caiu. Caralho, isso aí. Nossa, assim. Ah, não deu pra ter um é. puxador. não tinha um chão onde eu tava. Ui, o moleque tá aqui tô também. Ah, viado, Atra... Ai, é tá, tá na mão, tá na mão. Boa, filha da puta. segundos já. Cara, caraca. Pô, Matheus é foda, hein? Porra, brincadeira. Não, eu tenho que não tem viado. aqui essa Mano, eu tenho que. Não, acho que eu já peguei. Né? Aí, Eita porra. Caralho. Vai te deixar. Você tava no modo tubo. Só vai isso aqui. Ah, o cara ali, o cara ali! Puta que pariu, que filha da puta. Porra, né, cara? Ah, acabou? Acabou o material dele? Otário. Caraca. Ih, o cara tá vindo. Olha o bicho vindo, moleque. Tá vindo não, porra. Filha da puta. Ele parou de tirar. Tô achando que a bala dele acabou, cara. Ih, qual foi? Morreu. Fudeu, morreu. <laughs> ah, mas deixa o safado, pô, tá escondendo aí. Ô, louco. Esse, mano. Vem cá, ah, não. construiu. Construiu peidão. Peidão, peidão. <laughs> Construiu peidô, Construiu. Construiu. Caralho. Ih, tem duas ali, ó. Tá atirando. E caiu um. E caiu, caiu. <laughs> Me derrubaram aqui, ó. Aí, viu? De novo. É. Tô contra. Cara, construindo. Que isso? Que isso? Que isso? <laughs> Cara, é muito rápido. só vai lá pegar o cartão só. É, cara, vai morrer ali, ó. Morreu. Verdade. Ah, bom. Foi, cara. Inferno, Eu não tiro. preciso de ninguém. Pra fazer merda comigo, eu não preciso de ninguém fazer merda comigo. Eu sozinho boto o resto aqui. Né?